Bukas na nga, May 17, 2021, ang pinakaabangan na finals ng 69th Miss Universe pageant. Wala kang Channel 11, A to say Channel 11 sa iyong TV, pero gusto mong makanood. So, ito yung mga steps na kailangan natin gawin. Step 1 natin ay i-type ang signalplay.com sa inyong mga browser. And our second step would gamit ang iyong email address at kompletuhin ang verification details. Ang step 3 natin ay i-download ang Signal Play app sa Google Play para sa mga Android users or sa App Store para sa mga iOS users. And lastly, Hanapin ang A to Say Channel 11 under Live TV to watch the 69th Miss Universe pageant live on May 17, 8 a.m. for free yan. Good luck to our representative, Miss Universe Philippines, Miss Rabia Mateo. May the force be with you tomorrow. Good luck and ano man ang maging result, proud kaming mga Pilipino sa